අධිකරණයට අපහස කළේ යැයි චෝදනා කරමින් රාජ්‍ය අමාත්‍ය සනත් නිශාන්තට එරෙහිව ගොනුකර තිබෙන පෙත්සම් තුනක් ජූනි මස විසිහත් වනදා විභාගයට ගැනීමට අභ්‍යාචනාධිකරණය නියම කළා. එම පැමිණිලි අද අභ්‍යාචනාධිකරණ සභහපති විනිසුරු නිශංක බන්දුල කරුණාරත්න සහ ඒ මරික්කාර යන අයකෙන් සමන්විත අභ්‍යාචනාධිකරණ විනිසුරු මඩුල්ල ඉදිරියේ කැඳබුණු ලැබුවා. එම අවස්ථාවේදී වගඋත්තරකාර රාජ්‍ය අමාත්‍ය සනත නිශාන්තද අධිකරණයේ පෙනී සිටියා. එහිදී නියෝච්ච සොලිසිටර් ජෙනරාල් ලක්මිනී ගිරිහගම මෙනවිය අධිකරණයට දන්වා සිටියේ වගඋත්තරකාර රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රකාශය අන්තර්ගත බව කියන වීඩියෝ පටයට අදාළ රජයේ රස පරීක්ෂක වාර්තාව අධිකරණයට ලැබී ඇති බවයි. ඉන් අනතුරුව පෙත්සම්කාර පාර්ශවය වෙනුවෙන් පෙනී සිටි ජනාධිපති නීතිඥ රොමේෂ් ද සිල්වා ඇතුළු නීතිඥවරු අදාළ පෙත්සම විභාගය සඳහා දින නියම කරන්නයි ඉල්ලා සිටියා. ඉන් අනතුරුව අදාළ පැමිණිලි ජූනි මස විසිහත් වනදා විභාගයට ගැනීමටද අධිකරණය දින නියම කළා. ශ්‍රී ලංකා අධිකරණ නිලධහරින්ගේ සංගමය විජිත කුමාර හා ප්‍රියලා සෝනල් සිරිසේන යන නීතිඥවරු දෙදෙනෙකු විසින් මෙම පෙත්සම් තුනක් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. එකොත් අගෝස්තු මස විසිතුන් වනදා ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණු පක්ෂ කාර්යාලයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී අරගලකරුවන්ට ඇප ලබාදීමට මහස්ත්‍රාත්වරු කටයුතු කිරීම සම්බන්ධයෙන් සනත් නිශාන්ත සිදු කළ ප්‍රකාශයකින් අධිකරණයට අපහසයක් සිදු වී ඇතැයි චෝදනා කරමින් මෙම පෙත්සම් තුන ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. පාර්ලිමේන්තුවල මිනිස්තුමාලා කැඳවලා තියෙනවා. ඔව්. තුමාලා ඒ කියන්නේ අදහසක් තියෙනවද ඒක ඒක මොකද